Ja, Oberndorf hat eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben Post, Krankenhaus, wir haben super hervorragende wirtschaftliche Betriebe. Es ist einfach schön und auch für die Jugend ist es ideal. So ein Schulstandort und ich fühle mich da wohl. In der Zukunft äh, von Oberndorf soll sich weiterentwickeln, so wie wir es bis jetzt gehabt haben, soll kontinuierliche Weiterentwicklung sein gezielt der Zukunft entgegengeht. Der Georg ist einfach ein sympathischer Mensch. Er streut die Zukunft, die Jugend von Oberndorf aus. Und ich wünsche mir, dass er Bürgermeister wird, weil da können wir einer gesicherten, guten Zukunft entgegengehen. Machen Sie vom Wahlrecht Gebrauch, wählen Sie Georg Tschunscher und das Team von Ja zu Oberndorf.